Já No episódio anterior, Luiz lançou seu Garlic Roll contra Frieza. E aparentemente, Frieza sobreviveu. E Piccolo, quase morto, foi levado para a Terra com a morte de Luiz. A fúria de João ultrapassou os seus limites e explodiu! episódio de hoje explode a ira do Super Saiyajin, a grande transformação de João. Freeza! que isso? Ah! Ah! É tá? Ah!

Você não fez nada em mim. Em eu? Sim. Tá me tirando, né? Eu tô tá ficando bem leve com vocês. Tá. Vou até tirar a armadura aqui, vou dar uma descanchada boa. Caraca, tio, tão, tão no tédio que eu até né, que eu... Ah! Meu Deus.

Lembra aquele cabeleireiro agora, tio? Ficou indo pra quê? É. Gohan, leva o Piccolo! Uh, é, tá! Esse Gohan é o que do João? Filho. Maldito! Eu a minha última forma, mas antes vou explodir na minha Mekuzei! Ah! ah! na Mekuzei vai explodir! Ah, você vai pagar pelos inocentes e pelas pessoas que você matou! E por na Mekuzei que você vai explodir! Ultimate Form! Ah, tá, Freeza! Acho que pode me derrotar agora? Sim, acho. Você tá bem fraco. Você vai pagar! Kamehameha! Droga! Na Mercuzei vai explodir! Zanf! Vai nas naves! Felipe, volta! Na Mercuzei vai explodir! Ah, vou ter que achar algum lugar! Antes você não vai sair! chave dele pra mim, sai embora! Ah. Uma droga. Onde tá? Me lembrei. A nave foi destruída. Vou te levar pra um lugar, vai. Eu te ajudo, vai. Hum, Segura aí. Tá. Vamos. Ah! Ah! Hum, que lugar é esse? Que lugar é esse? vocês pra cá. Então, tchauzinhos e ferrem aí sozinhos. Tchau, otário! O que ele vai aprender aqui? Opa, foi mal. Esqueci meu celular aqui, mano. Deixa ele aqui. Leva o Luffy. Leva o Luffy. Eu acho que ele não pode estar tá aqui. Acho que ele, ele não gosta muito. Ah, no próximo episódio de Dragon Block Sekai. João, vai ter terminado seu treino no Planeta tá Estranho. Levi vai entregar a sua última esfera do dragão para reviver Luiz. É esse? Um garoto do futuro, muito estranho. É. Cabelo roxo. O nome dele é Trunks do futuro. Ele veio avisar uma missão que daqui dois anos ele irá nascer. E depois, e três anos, vai vir dois androides terríveis. Descubra no próximo episódio de Dragon Block o garoto do futuro.